hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लिब्रा कैल्क की यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए subject one two three four five और यहां पे इनका किया गया है टोटल अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं यहां पे तो फॉर्मूला यूज हुआ है ठीक है अगर आप फॉर्मूला बार में नहीं जाएंगे तो आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा तो अभी हम यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं इसको तो एडिट करने के लिए क्या होता है F2 होता है जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाता है ठीक है आप फॉर्मूला ही नहीं किसी भी चीज को एडिट मोड में लाने के लिए लिब्रा कैल्क में F2 प्रेस कर सकते हैं और वो चीज एडिट मोड में आ जाएगी लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एडिट मोड में आ गई है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और F2 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ कर्सर ब्लिंक करने लगा मीन्स ये एडिट मोड में आ गया तो ये शॉर्टकट की है एडिट मोड में लेकर आने की ठीक है